What a prick. Huh? What a smashed pumpkin. I've beaten every member of LIJ this year. I've tapped them all out, apart from one. Captain fucking Halloween Tim Burton prick. Evil. King of Darkness. What a joke, he's an idiot. He's so dense, light bends around him. You wanna fight, mate? You wanna fight? Oh, I fought you before Halloween. Anytime, mate. say that? Yeah, fuck you, z a c おいザックよ命拾いしたなお前にもう逃げ道はねえぞ、俺からの要求は変わらないザックとシングルマッチ組めよってことだよそしたらスペシャルなダークネスワールドお前らに見せてやるよく覚えとけ This is evil. Everything is evil. すべては。イービルだ失敗するか成功するか わからないでも何かを変えたいのであればリスクを恐れずに一歩踏み出すことが俺は大事だと思うから我々ロス・インゴベルナーブレスデ・ハポンにとってまさにこのタイミングでしょう自信を持って一歩踏み出してみますよまああとは勝手に想像してくださいよ答えはもちろん トランキーロ焦んなよアディオス